मुझे फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं बुलाया गया मुझे समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो कि मैं मेहमा बना कर सताया गया माँ सताया गया कहे बंदे पानी खुदा जाने के है ये बहत्तर पियासू कहे बंद पा سكينة مقدل में حوض كوثر كفينا समझो मैं आया नहीं बुलाया गया झुकाता जो

شهادتك منزل كفايه मैं आ